За энэ удаагийн видеоны сэдв нь өвөдлөл, цэгцлэх. За тэр дотор дата цэсний командуудыг авч үзье. За тэгэхээр SPS дээр дөрвөн чухал цэс байдаг. За энд болохоор нэгдүгээр нь data цэс, хоёрдугаар нь transform цэс, гуравдугаар нь болохоор analyze цэс. За дөрөвдүгээр нь graphs цэс. За ерөнхийдөө нийт 11 цэстэй. За эндээс бол дөрвөн цэс нь байнга ашиглагддаг. За өнөөдрийн хичээлээ бүгдээрээ data sys-ний чухал командуудыг авч үзнэ. За энд бол sort cases, aggregate, split file, select cases гэсэн дөрвөн командыг их хвчлэн ашигладаг. За sort case гэдэг нь бол тохиолдлуудыг ирэмблэх, aggregate нь нийлбэрчлэх, Split file нь болохоор бүлгээр хувааж анализ хийх. За select cases гэдэг нь тодорхой тохиолдлуудыг төвөрлөн сонгож авах ийм командууд байгаа. За ингээд бүгдээрээ командуудынхаа дадлагыг хийж зурцгаая. За ингээд data. За хамгийн ихний команд бол sort cases. За та бүхэн болохоор дурын хувьсгчийг сонгоод энд аль нэг хувьсгчийг ашиглан өгөгдлөө ирэмжилж харж болно. За эхлээд би энд gender буюу хүйсийг ашиглаад тохиолдлыг ирэмжилж харуулъя. За эмгтээчүүд намын дээд л эртээчүүд нь доор байгаа. Иймэрхүү байдлаар бид нэр тохиолдлуудыг ирэмжилж болно. За дахиад өөр нэг юм хийж үзье. Sort cases. За одоогийн үедээ болохоор насыг сонгоод Standing гэдэг нь болохоор өсгөөр энэ бэлэх байгаа. Хамгийн бага нээлттэй хамгийн их хөдөлтөнд орох байна гэсэн үг. За ингээд насаар нь ирмэлсэн байгааг харж болж байна. За энэ мэтлэн бид нэр аль ч хөвсгчийг ашиглаад тохиолдлуудаа ирмэлж болдог байх. Үүний дараа өндрөөр нэг үзье. За гэхдээ буурахаар ирмэлнэ. Descending гэдэг нь болохоор буурах. За хамгийн хүндэртэй нь болохоор дээдэлтэй. За хамгийн намхан тохиолдлууд нь болохоор доороо орсон байгааг харж байна. За тэр A болон нэмэгтэй команд дээр дарахаар нэг удаа дарахаар код нь за нөгөө удаа дарахаар label буюу онооч гэсэн нэр нь харагддаг. За үүнийхээ дараа бүгдээрээ aggregate буюу нийлбэрчлэх командыг үзье. За break variables гэдэг рүү бол ямар нэгэн категорилсан өвсгч оруулах хэвээр. За би эндээс бол ethnicity буюу яс үндэс гэсэн өвсгчийг сонгоод орууллаа. За summaries of variables гэдэг рүү бол scale өвсгч оруулна. За энд болохоор age mean гэдэг нь буюу насыг насны дунджийг үзэж байна. За function гэд бид нар нийлбэрлэгчтэй ямар функц ашиглан нийлбэршлэх вэ гэдэг нь энд тарагдчихж байгаа. За үүнийг хэвчлэн шинэ файлд хадгалж харах нь илүү тохиромжтой байдаг. За би тэгээд write файлыг сонгоод documents дотор нэрээ хадгалчихъя. За файлынхаа нэрийг та бүхэн өөрсдийнхөө ойлгомжтой байдлаар өгч болно. За. За ингээд бүгдээрээ desktop documents дотор байгаа agree гэсэн файлыг нээж үзье. За яс үнцээр нь тохиолдлуудын дундаж насыг харуулсан байна. За break variable гэдэг нэг үнийг хэлж байгаа. За ямар нэгэн бүлгээр нийлбэрчилгээг хэлж байгаа юм. За ингээд бид нарт болохоор яасан дөрвөн категорид байсан учраас дөрвөн сонголтыг гаргаж өгсөн байна. За иймэрхүү байдлаар бид aggregate командыг ашигладаг. За үүний дараагийн чухал команд бол split file. За файлаар хуваах гэсэн үг байна. За үүнийг туршиж үзэхээс өмнө бүгдээрээ analyze descriptives descriptives гэсэн командыг ашиглаад за гурван SQL хөвсөгчдийн дундаж үзүүлэлт за хамгийн их болон бангалтууд за стандарт алдаа зэрэг зүйлсийг харж үзье. За ерөнхийдөө нийт 21 тохиолдол байгаа. За split файл хийгээв байгаа тохиолдолд нийт бүх тохиолдлын статистикийг харсан бол за split файл хийсний дараа ямархуу болохыг харж үзчихье. Compare groups гэдгийг сонгоод хүүсийг оруулъя. Тэгээд OK давч тарлаа. За гаралтын цонхон дээр биднэрт бол ямар команд хийснийг харуулж байна. За үүнийхээ дараа бүгдээ analyze descriptive statistics За ингээд харах юм бол хүүсээр нь тухайн анализийн үснэгтийг хоёр категорид хуваан гаргаж иж байгаа нь харагдаж байна. За үүнийгээ дахиад бүгдээр солиод хүүс биш хүүсийнхээ оронд өөр нэг категори сумсгч юу? Яс үнцээ оруулаад тэгээд окей давч тарж агаад мөн дахин шалгаж үзье. Analyze descriptive statistics За ингээ яс үнцээр нь хуваан харуулсан анализийн өснөгт гарч ирж байна. За analyze all cases гэдгийг сонгох юм бол За бүх тохиолдлуудыг анализ хийн гэсэн. За баруун доод буланд бол split by long гэсэн мессеж харагдсан байна. За энэ мэтчлэн бид нэр бүх тохиолдуудад анализ хийхээр бол split file-а унтрах хэвээр юу split file гэд analyze all cases болгоно. За дараагийнхаа командд оръё. Select cases. За select cases гэд if гэдгийг шатлаад if команд дээр дарахаар юм. Цонх гарч ирнэ. За энд бүгдээрээ хүйсгсэн өсгчийг оруулаад тэнцүүгийн тэмдэг тавиад дээрээ дан абстроп за тэгээд m тэгээд дан абстроп хаагаад continue окей за энэ тохиолдолд болохоор гаралтын цонхонд мэдээлэл өгч байна за энэ болохоор дан эрэгтэй тохиолдлуудыг анализ хийх боломжтой болгосон гэсэн үг за налуузраасаар идэхгүй болгосон зүйл анализд орохгүй За ингээ эрэхтэй нийт 9 тохиоллын өснөгт гарч ирж байна. За үүнийгээ дахиад жоохон өөрчлөлт үзье. F. За end. За end гэдэг юм бол ерөнхийдөө хоёр нөхцөл хоёулаа зэрэг биелсэн тохиолдолд. За энд болохоор би эрэхтэй бөгөөд ethnicity гэдэг энэ бий буюу за өнгө төрстэй хүмүүсийн статистикийг харж үзье. Continue. Окей. За ийм шүүлдвэр оруулсан гэж мэдээлэл өгсөн. За бүхний авч үзэж байгаа өгөгдөл дотор зөвхөн ганцхан тохиолдол байна. М бивэрэхтэй тэгээд өнгөт арьстай. Тэгээд descriptive statistics descriptives гэх команда үзэх юм бол иймэрхүү байдлаар харагдаж байна. За дахин бүгдээрээ нөхцлөө жаахан өөрчлөе. If condition if гэдэг дээр дадлаа. За end биш. Босоо зураас тавихаар эсвэл болно. За эсвэл гэхээр тохон хоёр нөхцөний аль нэг нь биелсэн тохиолдол гэсэн үг. За энэ тохиолдол нэлийн олон сонголтууд байна. Хэрэгтэй эсвэл өнгөт хэрэгтэй. Иймэрхүү байдлаар бид нөхцөлөө янз бүрийн байдлаар өгөөд судалгаа авсан төврөөсөө дахин төвлөлтийг хийж болдог байна. За би энд болохоор эрэгтэй бөгөөд за нас нь за энд болохоор их баг баг уу тэнцэг хөгжлийн ямар ч нөхцлүүдийг бичиж олно. За тоо бичиж байгаа тохиолдолд дан абстракт ашиглахгүй За ямар нэгэн текст тэмдэгт бичиж байгаа тохиолдолд abstract ашигладаг байна. За баг буюу тэнцүү 21. За 21-ээс бага настай эсвэл 25-аас их настай тэгээд эрэгтэй тохиолдлуудыг үзье. За энэ болохоор бас хэд хэдэн тохиолдлууд байна. За нас болон хүйсээ бид нэр харах юм бол за 25-аас дээш настай эрэгтэй тохиолдлуудыг хэдөө анализд орохоор шүүлтүүр хийгдсэн байна. The analyze descriptive statistics descriptives. Окей. За ийм нөхцөлийг хангах 9 тохиолдол байгаа. Ерөнхийдөө бол data set-ний эдгээр дөрвөн командууд хэвчлэн ашиглагддаг. За ингээд анхаарлаа тулсан та бүхэнд баярлалаа.